कि यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर रहिए फिर आपको जाना पड़ता था अल्टर में फिर अल्टर में जाने के बाद यहां से आप क्लिक कर करते थे तो यहाँ पर लेजर्स में जाते थे तो ये लेजर्स यहाँ पर इस तरीके से एंटर करके तब आते थे आप और यहाँ पर आपको करना क्या है सिंपली प्रेस करना है डी फिर प्रेस करना है ए फिर प्रेस करना है एल तो जैसे ही डी ए एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में आप आ जाते हैं ये शॉर्टकट की काफी यूजफुल है आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग